fa sol, do, do, fa. Fa sol, do, do, sol. Fa sol, do, do, la. Fa sol, do, do, si. Mi, la, la, do, do, mi.